se dicir vou dicir algo que realmente é moi curioso a día de hoxe non? outro día fai un mes e pico estivemos no Concello aquí presentando unha moción na cal o único que pedíamos era emprego emprego era o que pedíamos unhas condicións dignas de emprego negaron e negouno o Partido Popular. O Partido Popular pechounos as portas. Díxonos que va, que va, estes carteiros, eh, mira, quenes son estes? É curioso, é curioso que a día de hoxe o máximo mandatario desta tropa que estexa, según aduanas, imputado un caso de corrupción. Isto Isto é moi curioso. É así, compañeros, é así, pobre Ferrol. Os corruptos, os corruptos son os que mandan. E isto teria que facer reflexionar a moita xente. Porque ás veces, ás veces, temos os gobernos que non merecemos porque se non merecéramos nos teríamos e hai moita xente que sigue cos ollos pechados e sigue depositando nas furnas o voto a estes ladróns decía o compañeiro Ricardo que os corruptos si os cartos que están nas contas en Suiza, nos paraísos fiscais, ou aqueles cartos que non se tributan, aqueles cartos que non van a parar á sociedade que son cartos indispensables para manter os servicios de educación, os servicios sociais, os servicios públicos, o ensino de calidade para todos e para todas, a saúde, a sanidade para todos e para todas. Esa redistribución está sendo negada porque hai moito ladrón. Moito ladrón. Non son diputados, son imputados. Son imputados. Eso que son. Son unos ladróns. Nós, dende aquí, nesta esta plataforma nos decimos, decimos ao povo que identifique o verdadeiro enemigo que ten a xente. O verdadeiro enemigo que ten a xente non somos unhos e outros, ainda que militemos en forzas políticas, digamos, diversas o verdadeiro enemigo é o capital salvaje. O verdadeiro enemigo son eles, que mentre nosotros andamos en liortas, en liortas, estúpidas liortas, eles aproveitan para seguir facendo, eh, seguir dilepeando, seguir, digamos, facendo de o Estado, facendo da xente cada vez máis pobre a xente están empobrecendo, están nos estafando. Entón, vos pido, vos pido que teñades altura de miras nestes momentos para o que é unha unidade. Esa é a nosa visión como Concello. Partido Popular, ilegalizar ao Partido Popular, ilegalizar ao Partido Popular. Vou rematar xa. Mirade, o mapa, hoxe estive mirando, vendo, ollando, o mapa de corrupción na península. Había puntos azuis que correspondían ao Partido Popular e había puntos roxos que pertenecían ao Partido Socialista que deixou de ser socialista fai moito tempo moito tempo. Entón, os puntos eran tales que chegaban xa ao mar. Todos os puntos, en todos os sitios, en todas as cidades, había corrupción. E con isto hai que acabar. Hai que unir e hai que loitar. Adiante, Ferrol, adiante, compañeros de Correos. Moitas gracias.